السلام عليكم معاكم يوسف قناة اكس كاروان اليوم شباب فيديو جديد بتكلم عن الشخصيات الجديدة اللي راح تنزل في رامبو آه، 6 اللي هي شخصيات اللي اسمها تقريبا Grim Grim Skies او حاجة زي كده فراح دلوقتي نشوف فيديو عن ال... عن يعني trailer اللعبة هي اللي منزلاها طبعا عن الشخصيات يا عيال ف يا اتمنى بس قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا ال like وال subscribe عشان نوصل 200 مشترك في اقل وقت يلا خليكم من المقطع الفيديو بدأ شوية خلينا نشوف الفيديو والشخصيات الجديدة اللي هم Grim Sky فا اوكي انا عارف ان هم شخصيتين اللي هو شخصية attack شخصية defend اللي هو كلاش ايه كلاش ومافريك مافريك في الاتاك وكلاش في الديفند صح اسمهم حلوة يعني اوكي ده اكيد ده Maverick صح يا إيه، بيو ده Maverick فالكروت عباره عن ليزر يعني يمديك يعني تخترق الجدار او حتى تسوي فتحات يعني عشان تذبح منها حسب يعني حسب ما شفت في الفيديو اوكي يعني تعمل فتحه فري فورسز طبعا هم بيقولوا هنا ممكن يكون احسن او يقولوا يعني ممكن يكون احسن من Thermite او حتى Hibana لان قوته سريعه وسهله فهمتوا مره سهله فاكرين شو اوكي الوود او ال wall العادي اللي هو الوود اه صراحه يعني شخصيه قويه شايفين بس تسوي فتحة صغيرة تذبح كل اللي وراها فصراحة مرة شيء كويس وشعر يعني توقع قوي صراحة طبعا ما توقعتها متأكد طبعا أنا راح أشتريه على أي حال فحط يعني كسر كل شيء أقسم بالله يعني مايسترو كاشي كسل وكل شيء wow. اسمه عادي wow. فرهيب صراحة اوكي طبعا ابغى اشوف الفيديو صراحة طبعا ما شفتش الفيديو قبل كده لا شايفين يا عيال الفتحات يا عيال يذبح منها قد كده سوي بس فتح صغير ويبدي يذبح منها يا عيال كتير فهمت يعني بس تروح من ورا ال team بس كسر الحيط اللي وراهم او الجدار يعني حسب وبس يعني حتى رينفورسز اي كسل اي شيء طيب يعني نتكلم على الشخصية الثانية اللي هي كلاش في الديفند واللي هو أول شخصية يكون عنده الذرة في الديفند صراحة ممكن نعتبره شوي شيء أوبي لكن ممكن ممكن يقللوا ممكن يضعفوه بعدين طبعا دي بس تجربه للشخصيات واصحاب اللعبه بس يجربوا اتوقع ان الشخصيات نزلت على البي سي ممكن ممكن نزلت على البي سي فطبعا ما يجوز في عنده كهرباء فالكهرباء اللي حسب اللي انا عرفته او فهمت من الفيديو ان هو اذا ضربت كهرباء على واحد يتبطأ زائد يتدمر يبطئه وخويك يذبحه زي كده فهمتوا فالشيلد صح عامل زي شيلد مونتاج اللي هو يغطيك كلك فصح يكون شيء مرة قوي نسبة بالنسبة للديفند اللي هو أول مرة ما دي كيف فكروا فيها إنهم يعني يخلوا شخصية ديفند يعني شخصية درع في الديفند شخصية غريبة صراحة زي آه، شايفين يبطئوه يا عيال فهمتوا شوف حتى ده عم يبطئوا ويدمجوا فهمتوا فدلوقتي بعدها خويه وذبحوه ف شوف شوف بيبطئوا شوفوا ركزوا على الشخصية مش قادر يمشي نفس الشلد منتاجني يا عيال ما يتدمج ابد شوفوا e واو طيب شوفوا من الناحية الثانية من كم الثاني كيف الشخص صحيح مرة رهيب شايفين يطلع برا عادي مين يمدي يذبحه اساسا ف <laughs> ممكن كل شوية اوبي الوضع هنا ليش انت ممكن تقفل الباب يعني بالشلد حقك ما تخلي احد يدخل مرة حركة قوية صراحة ما ادري ممكن انا متأكد ان هم هيضعفوه لكن بالنسبة لشخصيتين شخصيتين كويسة يعني ترى عادي يعني تنفع تنفع من الرنج ترى راح تفيدك مرة وده برضه راح يفيدك في الرنج مرة يفيدك وسلاح يعني اللي هو يضرب طلقة oh طلقة شايفين؟ تقريبا يضرب طلقة طلقة زي كده اه اه بس يا عيال ترى يعني في شخصيات كتير مضادة ليه حسب ما بيقولوا في الفيديو يعني كبيات وزي كده فهمتوا؟ حتى زوفيا ما ادري اتوقع زوفيا <gasps> يا عيال ثانية ثانية لسه فاهم حاجة دلوقتي اللي هو إذا ضربت على الشد بتاعه الشد بتاعه بيترفع هو لما يترفع يمديك تذبحه لا لا لا لا ما ما ما اتوقع اوبي ابدا يعني اذا الشخصيه ليها مضادات كثيره يعني شخصيه ثانيه في الاتاك يمديها يعني يقتله بكل سهوله يبقى خلاص But Clash is not one to be vulnerable for long. and getting through her stalwart defense will prove to be